Hemrum Music Pageant. Hemrum Music Pageant. Hemrum Music Pageant. जा साला তখন বগি গরা ওগো মধুলন বগিনে বগে ডিজে হেমরা দাদা কনে বগি গরা ওগো মধুলন বগিনে বগে डीजे हेमराम मस्ती कोड़ा को रे ऑर्केस्ट्रा बजा मारंग दादा मिथुन का बहु जहान बगी में ಹೇಮ್ರಾಮ್ ದಾದಾ ಬಗೆ ಗೋದ ಅಮಾದು ಮಗನ ಬಗೆಯ ದಾದಾ ಬಗೆ ಗೋದ ಅಮಾದು ಮಗನ ಬಗೆಯ ಕನಬಗಿ ಗೊಂದ ಅಮಾದು ಜಡ ಮಗನ ಬಗೆಯ ರಾಧಾ ಕನಬಗಿ ಗೊಂದ ಅಮಾದು ಜಡ ಮಗನ ಬಗೆಯ आप एक आजम का है ब्रह्म चैनल से bagi kota দাদা কনবগি গন আমার